Hello, what's up? हाय हाय हाय प्रवीण जी कैसे हो आई होप आप अच्छे हो सर्दी बहुत है सर्दी से बच के रहना so welcome back to my live stream वो please keep comment me me I am uploading new video मैं कल न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कल नहीं परसों मंडे को प्लीज़ नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप लोग प्लीज़ वॉच कर देना अच्छी है ना वो फिल्टर है एक्चुअली हाँ एक्चुअली अब सब फिल्टर है so I am just changing my filter okay that's okay keeping focus में सेम प्राइमरी में प्रो जैसा ही इसमें भी फोकस दे रहा है so simply please come come my friends hello वो भले ही उड़ा लेता हूँ बहुत बड़ा फीचर है अच्छा फीचर है इस वीडियो एडिटिंग में भी इतना लाइव में नहीं आता है Hi, I thank you, thank you so much for a uh, third thumbs up. Third thumbs up. Thank you, thank you so much. Please come my life. Please come. Mm. hi to more people watching my live thank you so much who came please comment me please comment कर दीजिए वो कौन कौन आया है प्लीज़ आवाम only two people watch my live so now अब अब के बाद मैं इस लाइव में जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे कोई मतलब जो मैं लाइव में जाके कुछ किए सब लिया है या फिर फ्रेंड्स बनाया है घर में जाके बनाया तो वो लोग नहीं आ रहे सिंपली सो so, कोई भी अगर लाइव में आ रहा है तो मैं नहीं आने वाला हूँ दे भाई सब लोग का लाइफ में जाके इतना सब टॉकिंग क्यों करो और हम्म, मतलब खुद का टाइम भी दो क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं रहता है सैटरडे संडे को ही वीक रहता है तो मतलब लीव रहता है उस टाइम पे मैं सोचता हूँ कुछ करूँ अपना वीडियो के लिए सिंपली कोई भी नहीं आ रहा है उसी के देख लेते हैं क्या होने वाला है हाय एम जी सुमन हाय हाय व्हाट्सएप कैसे हो कैसे हो बोल रहे हो अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ आप कैसे हो बताओ और दायित्व के हो दायित्व के हो गेमिङ चाहिँ हजुर कहाँदेखि हो एक्चुली म पनि नेपालदेखि नै हो simply now I'm staying India message गर्दै गर्नु हजुरलाई केही केही टिप्स लिन आउनु मन छ भने चाहिँ भन्नुहोस् के अरे भन्नाले तपाईँको के को च्यानल हो होला हुनसक्छ मलाई केही बताउनु सक्नुहुन्छ message keep messaging me hi hi इस एम जे सुमन जी हाय कितना बार लिख रहे हो इसको मत कर देना legendary legendary game MJ Suman साथी बना किनभने उनी पिएमवाला भन्नाले रेगुलरली फ्रेंड हो आणि एकदम विश्वास येईल sir please make a friend video editing क्या है अच्छा वीडियो एडिटिंग हाँ मैं अभी कंटिन्यू ही कर रहा हूँ अभी भी मेरा प्रोजेक्ट ओपन ही है सिंपली मैं लगा ही रहता हूँ अगर मैं खाली रहा तो कि मैं बाहर चला जाता हूँ या फिर मैं वही पकड़ना ही है हम लोग का रेगुलरली कट कट कट कर दबा के thank you for one more like किसने लाइक किया है प्लीज़ कमेंट में मैं एक्सेल में टाइप कर रहा हूँ एक्चुअली एक्सेल में टाइप कर रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है और किस किस का लाइव में मेरे को भी ज्वाइन करना है और एम जे सुमन मैंने आपका लोगो बना दिया है एक्चुअली लोगो डिजाइन है अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सिंपली मेरे को ईमेल कर दीजिए मैं उसके बाद आपको पीएनजी या पीडीएफ फाइल कुछ भी भेज सकता हूँ मेरा मेल एड्रेस है N U R E eight nine seven A L A M F A K I at Gmail dot com legendary game ji आप किधर चले गए यार एक बार कमेंट करके तू तो निकल ही गए आप तो ऐसा जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो इधर मेरे को वीडियो में डालने के लिए ऑडियो चाहिए कौन सा ऑडियो डालू audio silent partner and patar also. Good. This is a good. Oh, legendary game म रवि एक्चुली मैले चिन्न सकेन एक्चुली कुलुटेक्समा मेरो दाई ए लेजेन्ड्री गेम अझै चिन्न सकेन यार पुरा भन्नाले के फेसबुकमा फ्रेन्ड छौ कि कहीँ इन्स्टाग्राममा फ्रेन्ड छौ हाँसो के हाँसेको कमेडी गर्नु आयो Silent partner, new tracks. Yo, yo, yo, yo, yo. मसँग एक्चुली नेपालको पैसा एक रुपियाँ मात्र छ पुरानो राजा Gyanendra this is the Nepali note. So this uh, this one is oldest old model. I mean old uh, rare money. So uh, of Nepal. Ravi ji Nepal से है तो आप भी उसको उनको पेमेंट मांगिए silent partner hippo. बैकग्राउंड का सॉन्ग है ना मैंने सैगर शर्मा का यूट्यूब में मैं देखा था बहुत कॉमेडी चैनल है उसमें देखा था मैं trespass Khande hi Anil Khande ji आप कैसे हो सो गुड मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ आप आप कैसे हो बताइए एम जे डियान वापस ओके एम जे सुमन जी उनको वापस कर देना प्लीज़ उन्होंने वापस कर दिया है आपको इट्स प्रिंस प्रिंस ने वापस कर दिया है Prince don't worry you will give back Anil Khande Anil Khande ji आप कहाँ से हो और एम जी सुमन अनिल वापस अनिल जी आप उन प्रिंस के घर पे जाके उनका मंदिर का घंटा भी बजा देना थोड़ा सा हेल्प कर देना उनको भी फिर उस उन्होंने भी हेल्प करना है आपको अब जाके हाफ हाफ आवर्स के बाद कोई आया है लाइव में सो प्लीज़ कंटिन्यू लगे रहना क्योंकि सब लोग को ये एक दूसरे को ही हेल्प करना है उसके बाद ही हम लोग आ गए अनिल जी वापस और अनिल अनिल जी बोल रहे प्रिंस बोल रहे अनिल को डन हो गया है प्लीज़ अनिल जी आप चेक कर लीजिए उनका प्रिंस का चैनल पे और अनिल का अच्छा में खेल छत्तीसगढ़ से भाई छत्तीसगढ़ अच्छा उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में राजस्थान हाँ भाई राजस्थान राजस्थानी होगा शायद छत्तीसगढ़ हाँ बाला बाला अच्छा हाउसफुल वो देखा नहीं है उसमें ही है छत्तीसगढ़ बोल के पता चल गया भाई ऑडियो चूज कर रहा हूँ इसके लिए कुछ मेरे को अच्छा चाहिए ऑडियो इसके लिए देख रहा हूँ अच्छा एम जी सुमन जी डन बोल रहे हैं लग रहा है किसको वाप, वापस कर दिया आपने प्लीज एक बार मेंशन कर दीजिए हम्म। अच्छा अच्छा प्रिंस अच्छा प्रिंस जी आपको वापस कर दिया है उन्होंने और बोल रहे विथ एल के बोल रहे एल के भी कर दिया है हम्म। भाई इधर तो बहुत कोल्ड है इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ मत सोचना गलत चीज़ अच्छा सी एम अच्छा कमेंट भी कर दिया हाय हाय हाय जे भी हाय जी मिस्ट्री जे भी hi what's up welcome back to my live welcome back क्यों thank you so much for my life L K thank you so much Mystery ji thank you so much for Jankari yes have hi guys बोल रहे हाय गाइस हाय हाय कैसे हो Jankari ji it's okay L K okay yeah thank you thank you thank you so much यार कब से मैं बैठा आधा घंटा से बैठा पड़ा हुआ था किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया था अभी आ रहे दो चार दोस्त लोग thank you so much for आने के लिए प्लीज़ कमेंट करते ही रहिए हेल्प ये अदर मैं ओके ओके जेंकारी जी को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए एम जे एम जे सुमन और J D JD J D और प्रिंस जी उन, उनको ज्वाइन कर लीजिए एफ एस को hmm। वो पक्के वाले फ्रेंड है जयंकर जी हम्म, जयंकर जी जेडी ने आपको कर दिया है प्लीज़ उनको भी बैक कर दीजिए उनका होम पे जाके ऑल्सो वीडियो को देख दीजिए और उसमें मंदिर का घंटा भी बजा दीजिए थोड़ा सा कोड वर्ड बोल रहा हूँ मैं आप लोग को पता चल ही गया होगा सर जी आप कैसे हैं सर प्लीज़ सर जी मत बोलो यार मैं भी भाई हो भाई आप लोग का दोस्त ही हूँ सर जी मेरे को मैं भी किसी को सर नहीं बोलता हूँ सिंपली किसी बड़ा बड़ा ऑफिस में गया तो हाँ सर जी बोल के रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है लेकिन मेरे को प्लीज़ भाई बोलना यार क्योंकि मेरे को सर बोला तो कुछ अजीब सा फील रहता है जैसा कि मैं आदमी नहीं हूँ जो आदमी नहीं जैसा लगता हूँ कि ऊपर मतलब भगवान जैसा कर देते हो आप लोग यार ऐसा मत करो अच्छा जे डी जी को कर दिया आपने सो मैं J J D ji please back the जेंकर एस सो प्रियंका जी को थैंक्स बोल रहे हैं thank you so much please help each other मैं पहले भी बोलता हूँ पहले भी बोलता हूँ अभी भी बोल रहा हूँ हेल्प ईच अदर सिंपली अभी बंदे चार बंदे ही वॉच कर रहे ठीक हाँ भाई ठीक अच्छा क्या काम है अच्छा सो हाँ यार thank you Suman ji thank you thank you यार मेरा मेरा कुछ कुछ बात में सहमत होने के लिए mystery mystery ji this is a mystery audio song from the YouTube library was this Suman ji का सुमन जी प्लीज़ उनके घर पे जाके थोड़ा सा उनको कुछ काम कर दीजिए उनका कर दिए सुमन जी कर दिए हाँ उन्होंने बोला है डन पी एस एस हाँ आपको कर दिया है प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़ कंफर्मेशन कर लीजिए मिस्ट्री जेडी बोल रहे हैं कम न्यू बोल रहे हैं एक्चुअली तीन बंदे ही है यहाँ पे आप लोग कोलेब्रेशन कर लीजिए प्लीज़ या फैस बोल रहे हैं okay thanks M G Suman को और जी कहाँ से हो एक्चुअली मैं इंडिया बेंगलुरु से हूँ अभी बेंगलुरु में ही हूँ जी आप कहाँ से हो जेडी एफएसजी आप कहाँ से हो अच्छा बता दिया था ना sorry sorry MJ Suman dance बोल रहे सेम जी आप ही बैंगलोर से हो जी मैं दिल्ली से हूँ अच्छा एस की दिल्ली से अच्छा दिल्ली में तो बहुत कोल्ड है मेरा दो तीन फ्रेंड्स भी है वहाँ पे वो लोग फ़ोन करते रहते हैं बोल रहे हैं बहुत कोल्ड है नूर भाई इधर तो बोल रहे हैं बैंगलोर में उतना कोल्ड भी नहीं है मैं सिंपली जम्पर लगा के अंदर बैठने का टाइम पे लगाना पड़ता है बाहर गया तो सब लोग आप रहते हैं आप लोग का व्यूज क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है cycles cycles Happy by 60. Please दोस्तों मैसेज करते रहिए और दोस्त लोग भी ज्वाइन करेंगे आप लोग को देखते हैं भाई आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है नहीं नहीं भाई नहीं हुआ है इसके लिए मैं लाइव में आया हूँ अभी लग रहा है सक्सेसफुल्ली लाइफ मेरा थर्ड लाइफ है और सिंपली अभी मैं मोनेटाइजेशन के लिए सोच रहा हूँ अभी यूट्यूब का तरफ से कुछ मैसेज नहीं आया एक बार मैसेज भेजा था मेरे को कुछ कॉपीराइट का तरफ से <laughs> और तो नहीं भेजेगा कॉपीराइट का ही आएगा मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि ऐड चल जाएगा हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं अच्छा आप लोग का ऊपर जा रहा है मतलब चैनल ग्रो हो रहा है मतलब अनिल जी कम अनिल जी कैफेस बुला रहे हैं आपको Anil ji please come Bangla teach tips fifty hi hi Bangla ji hi thank you so much for my can my life क्यों जी क्यों रो रहे रो क्यों रहे हो जी बंधु क्यों रो है मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है मैं रिटर्न नहीं कर सकता बंगला शो डोंट मेरा बहुत फ्रेंड अच्छा मेरा बहुत फ्रेंड लगेगा अच्छा फ्रेंड्स बना लीजिए ना आप लोग को क्या करना है दो अच्छे बात करना है सिंपली उन लोग के साथ फ्रेंडली चैट करना है बस उतना ही प्लीज़ बंगला जी को फ्रेंड बना लीजिए M J Suman F S and Anil Anil भाई जी आप भी बना लीजिए प्लीज़ इनको दोस्त बना लीजिए बंगला टीच को और और एफएस बोल रहे कम जी प्लीज़ बंगला जी आ, आप उनको वापस कर देना और आप भी उनका चैनल पे चले जाइए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जो यहाँ पे तीन बंदे हैं जो पक्के हैं और एम जे सुमन भी बोल रहे हैं बंगला कम और एम जे सुमन भी कोलकाता से है बंगला जी कर दिया या फिर उसने कर दिया है प्लीज़ बंगला जी वापस कर दीजिए उनको Thank you for a thumbs up. Please Bangla ji अगर आप स्टिल यहाँ पे है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए और यहाँ पर जी डोंट वरी वो दे आ, आपका वो देखने के बाद नोटिफिकेशन देखने के बाद अगर मेल में भी जाता है तो देखने के बाद आपको वापस कर देंगे don't worry I tell you tell you live में से कम हो गया अभी चार देख रहे थे अभी तीन ही हो गया ओके जी ठीक है जी F S ji F S ji डॉन परी अच्छा जी बंगला जी रियलिटी क्यों मैसेज डिलीट कर दिया उनने प्लीज़ बंगला जी उनको एफ एस को प्लीज़ वापस कर देना क्योंकि वो पक्के वाले दोस्त हैं और एम जे सुमन का भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए मतलब फ्रेंड बना लीजिए वो भी बहुत पक्के वाले हैं अच्छा भाई आप भी कभी आइए हमारे वीडियो पर हाँ ठीक है क्यों नहीं मैं आऊँगा जब भी टाइम एक्चुअली मेरे को जब मैं ऑफिस में रहता हूँ उस टाइम पे फ्री रहता हूँ मैं वीडियो चेक करता रहता हूँ जितना नोटिफिकेशन आता है ठीक है जयंकर जी अच्छा हाँ जयंकर जी मैं आ जाऊँगा कोई प्रॉब्लम नहीं लेना बंगला टी जी प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए उनको प्लीज़ कंफर्मेशन कर दीजिए पी एफ एस को क्योंकि उन्होंने आपका घर पे जाके अच्छा ओके मैं कर रहा हूँ आईडी से ठीक है एफ एस जी वेट कर लीजिए वो कर देंगे डोंट वरी ओके भाई अच्छा एफ एस जी बाय बोल रहे थोड़ा देर और रुक जाते तो अच्छा लगता और ठीक है ठीक है फिलहाल के लिए कुछ काम होगा इसके लिए okay bye don't call me yes are यार बाय है बंगला जी आप कहाँ से हो एक्चुअली बंगला जी वो या फिर जी वो चले गए हैं सो सिंपली डोंट वरी वो वो देख लेंगे मैंने उनको बता दिया है चैनल पे विजिट कर लेंगे आपका भी और बंगला जी आपका चैनल टेक टिप्स चैनल है तो आप क्या चीज़ के बारे में टीच करते हैं मतलब सिंपली हम्म, कुछ डेफिनेशन जैसा या फिर यूट्यूब के बारे में ही बताते हैं या फिर new updates. Yeah, simply life hack styles Hum, 3 kg Inde and Sumami. Hi, hi, hello, hello, how are you? <laughs> Thank you so much for come my, uh, came my life. I just joined your live and I just left after uh, 44 minutes now you visit my finally live I keep messaging me. I'm just saying hi India. So make him, make him bring. India from uh, Indonesia, uh, sorry, Indonesia, China, <laughs> yeah, China, simply China. So make him print is is from India. So. Mexendo de This Despontou só progressão. Look here, I'm editing my video. Simply that's why I'm not talking about too much. game I आया years back so legendary game I इसे आने के लिए वापस उठाने के लिए थैंक यू सो मच तो इंडिया को फ्रेंड बना लीजिए वो भी आपको फ्रेंड बना लीजिए India Novi, hi, hi, Novi. Hello, how are you? How are you doing? Thank you so much for uh, come came my life. So answering live video editing. uh, maybe always the, the. Acha, Nobi, where are you from? my battery charge i'm losing my charger mm, just a minute i charging my battery sorry guys sorry sorry my uh, mobile ba- char- battery charge is going down so that's why I'm so finally I got it charged so now I'm coming came back here the from philippines yes uh, this is uh, some some philippines from china and three bangla yeah bangla india so i'm taking my headphone because um hey thank you so much for coming I'm back. Hashtag Bangla playing. Okay, Novi, Novi, please make a friend. MJ Suman also Bangla tees and uh, Legendary Gaming. So they uh, they are permanent friends. <laughs> Why are you? please don't spam just like playing just uh, use shortcut key just like py pyg प्यार हो जाता तुम्हें चले पाता Eu Brahmadeva. Oh, oh, oh. So how are you? Good. Oh, I am just someone good बोल रहे हैं आप आई होप सब लोग अच्छे होंगे wanna connect to your big time. Yeah, please don't respond. You say some please what what. And this woman please go no we Novi Novi के चैनल पे जाके आप please उनको अपना फ्रेंड बना लीजिए सिंपली और हेल्प करते रहिए एक दूसरे के लिए M J Suman saying no be done no be please back in so ये एम जे सुमन ने कर दिया है आपको please back go is home and go to temple and press I mean like temple bell बोलिए अच्छा okay thank you my town please don't say that town list t and li yeah. so i'm just someone waiting नोविच telling you M MJ Don J Suman उन्होंने कर दिया है so simple don't worry so please help करते रहिए एक दूसरे को प्लीज कीप कमेंट में so Monday I am releasing my new video twelve A M so please check that also so simple today today now I am finishing this live Bye guys.